Специфический вопрос мы увели без виз для граждан Литвы, Латвии и Польши. Это, прежде всего, зона ответственности ваша, граница. Э, Ваше впечатление, ваша точка зрения на это? Стоит нам его сохранять, этот безвизовый въезд? Как люди реагируют, приезжие из Литвы, Латвии, Польши? И наши люди, главное наши, как к этому относятся и так далее. А, то, что власти там в бешенстве, это вы тоже знаете, до дуры доходит, уже на детей там накатывают. Вот и вся свобода слова и права человека. Но тем не менее, как наши люди на это реагируют и ваша точка зрения на дальнейшее продление безвизового режима.